молекулалардын өлчөмүн көрсөтүү үчүн үч нерсенин глобус дискет жана молекуланын өлчөмдөрүн салыштырып көрөлү глобустун өлчөмү анын диаметри менен аныкталат дискеттин өлчөмү анын капталынын узундугу менен бирдей четтеринен эң кичине жана эң чоң аралыктын ортосундагы орточо маани молекуланын өлчөмү катары кабыл алынат жердин диаметри дискеттин өлчөмүнөн канча эсе чоң дискеттин көлөмү молекуланын өлчөмүнөн канча эсе чоң молекуланын массасынын чоңдугун көрсөтүү үчүн мотоциклдин массаларын салыштыргыла молекула жана жер жердин массасын чоң м тамгасы менен мотоциклдин массасын кичине тамга м ал эми молекуланын массасын кичине тамга м ноль менен белгилейли жердин массасы мотоциклдин массасына канча эсе чоң болсо мотоциклдин массасы молекуланын массасына ошончо эсе чоң